Salut! Astăzi este despre a purta, care în dicționar este a duce. Un poet, uh, Tyler uh, Gregson, spune așa Ce am putea să fim dacă nu am mai purta rămășițele celor care eram noi? Cu alte cuvinte, cum eram noi, nu neapărat eram bine și ne purtăm așa dintr-o zi în alta, neschimbându-ne niciodată, rămânând mereu la fel. Uh, ca pe un bagaj pe care îl purtăm de ani de zile, ne purtăm ființa noastră neschimbată zi de zi. Uh, ce am putea să fim dacă n-am mai purtat o pentru mine ar fi ca acum câteva luni când m-am apucat de canto și am schimbat printr-o acțiune, adică am făcut ceva diferit. Am zis, măi, dar eu nu fac canto și am început să fac și mă simt foarte bine, sunt foarte fericită. Am impresia că mi s-a schimbat și vocea. Am început să cânt prin casă. Uh, dacă vrei detalii, îți spun și cu cine fac. E super genială profa mea. Și um, cred că ar fi super să purtăm și o altă persoană, nu aceeași pe care o știm de zi cu zi și ne-a și plictisit. Ceau!